Hello guys this is Shakeel थिन फ्रॉम यूके एक नई वीडियो के साथ मैं हाजिर हूँ काफ़ी सारे दोस्त ये पूछ रहे थे कि शकील भाई आप जिस सिटी में रहते हैं ख़ास तौर पर पोस्ट मौत सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट मौत उसके बारे में जो है एक वीडियो बनाएं तो गैस ये ख़ास तौर पर वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट मौत में स्टडी के लिए आ रहे हैं और जिन्होंने जो है पोस्ट मौत में जो है रहना है तो इस वीडियो में आई होप कि मैं वो सारी चीज़ें कवर करूँगा जो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो मैं how is life in Portsmouth city accommodation travelling and आपका जो फूड ग्रोसरी इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है मैं रोशनी डालूँगा तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है ख़ासतौर पर वो स्टूडेंट्स वो लोग जो पोस्ट मौत सिटी में आना चाह रहे हैं तो guys Portsmouth city it's located in South England और ये लंदन की साउथ साइड आ जाता है and it's distance road about between 70 to 80 mile London से अगर आप वहाँ से बाई ट्रेन बाई बस आते हैं तो वन एंड हाफ आवर जो है आपको इस सिटी में पहुंचते हुए लग जाते हैं तो अगर इस सिटी की मैं पॉपुलेशन की बात करूं it's a very small city it's not a big city बहुत कम है इसकी population even if you have one hour you can visit in Portsmouth whole Portsmouth city easily एक घंटे में आप सारा पोस्ट मोट सिटी आप जो है वो घूम लेंगे तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना एक बड़ा जो है ये सिटी है तो आगे आता हूँ मैं इसके ख़ास तौर पर जियोग्राफी के ऊपर तो इसके जो करीब है वो साउथ हेम्पटम है साउथ हेम्पटम फेमस है ख़ास तौर पर साउथ इंग्लैंड में it's a big city compares to Portsmouth और इसकी दूसरी साइड चिस्टर हो गया और तकरीबन 50 माइल के फासले पर ब्राइटन भी आता है और दूसरी साइड गिलफर्ड वाली साइड और लंदन वाली साइड है तो गैस बेसिकली ये जो सिटी लोकेटेड है ये बीच या मेरे पीछे समंदर देख रहे हैं यहाँ पे जो है बीच है समंदर ख़ास तौर पर वो लोग जो बहुत ज़्यादा रश को क्रोड को पसंद नहीं करते और क्रोध से जो है वो बचना चाहते हैं तो it's a good choice and good option for them ये एक सुकून है अभी भी देखें इवनिंग का टाइम है मैं चल रहा हूँ ठंडी ठंडी हवा चल रही है और यू कैन फील नेचर इसके अलावा जो है पीस इन माइंड ये चीज़ें जो हैं ये आपको यहाँ पे मिल सकती हैं लाइक like एक रिलैक्स माहौल है और आप शाम के टाइम मॉर्निंग के time when you have time you can walk jogging ये आप इजीली जो है आप कर सकते हैं यहाँ पे आपको जो है काफ़ी सारी जगह मिलेंगी और अब मैं चलता हूँ आगे यहाँ की सिटी लाइफ के बारे में थोड़ा गैस यहाँ पे हर वो चीज़ मौजूद है अवेलेबल है जो एक हमारी बेसिक नीड्स हैं ग्रोसरी शॉप हो गई सुपर स्टोर्स हो गए और इसके अलावा जो है शॉपिंग मॉल हो गए और उसके साथ साथ जो है असदा प्राइमार्क टेस्को ये सारे यहाँ पे मौजूद हैं आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि जनाब यहाँ पे ये चीज़ नहीं मिल रही तो मुझे साउथ हेम्पटन जाना है या मुझे लंदन जाना है वहाँ पे जाके जो है मैं ये चीज़ें ख़रीद लूँ ऐसी आपको ज़रूरत नहीं पड़ने वाली आपको यहाँ ही सब कुछ मिल जाएगा अब जहाँ तक बात है कि प्राइस क्या है क्या यहाँ पे compares to other cities like London Southampton Brighton उनसे चीज़ें यहाँ पे महंगी हैं या सस्ती हैं तो गैस पहली बात तो ये है कि यहाँ पे आपको आ, सस्ती चीज़ें भी मिल जाएंगी और आपको महंगी चीज़ें जिन्हें हम ब्रांडेड कहते हैं वो भी आपको मिल जाएंगी इट्स अप टू यू कि आप जो है एक टेन पाउंड वाली चीज़ लेना चाह रहे हैं या जो है आप थाउजेंड वाली चीज़ लेना चाह रहे हैं ये सेम है जैसे ही है जैसे हमारे अपने कंट्रीज़ में सिटीज़ में होता है क्या है कि हमने महंगी शॉप पे जाना है या हमने चीप पे जाना है तो दोनों अवेलेबल हैं ये टेंशन लेने की आपको बात नहीं है ठीक हो गया और इसके अलावा मैं आ जाता हूँ इसके ऊपर खाने पीने के ऊपर आपकी जो ग्रोसरी है तो ग्रोसरी के ऊपर मैं यही बात करूँगा कि यहाँ पे जो है वो भी अवेलेबल है ठीक है और आपका जो ग्रोसरी का खर्चा हो जाना है अगर तो आपने अगर तो आपने खुद बनाना है तो गैस यहाँ पे आप अगर हंड्रेड पाउंड की ग्रोसरी ख़रीदते हो तो वन मंथ मैं तो कहता हूँ वन मंथ से भी कुछ ऊपर चली जाएगी आपके लिए बहुत है ठीक हो गया ग्रोसरी हंड्रेड पाउंड में इनफ है और अगर आप बाहर से खाते हैं अगर मैं बात करूं यहाँ पे रेस्टोरेंट की तो गैस ऐसे है कि आपको ये आपके ऊपर डिपेंड करता है अगर आप एक डोनर से आपका पेट भर जाता है तो it's about seven pound eight pound या टेन पाउंड अगर एक एक वक्त का जो खाना है अगर मैं लंच की या डिनर की बात पढ़ू करूँ पर पर्सन तो it's round about ten to fifteen pound जो है आपको एक टाइम का खाना जो है वो पड़ सकता है ये खाना और इसके अलावा but I will recommend you कि आप ग्रोसरी ख़रीदें वेजिटेबल्स और दूसरा साजो सामान और ख़ुद बनाएं ये सबसे बेस्ट है क्योंकि यहाँ पे आप जहाँ भी एकोमोडेशन रखेंगे ना किचन के अंदर पूरे बनाने वाले बर्तन जो हैं ख़ास तौर पर वो अवेलेबल होते हैं वो आपको बाहर मार्केट से ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं है अगर लेट सपोज कुछ मिस है अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी जो है आपको ईजीली जो है वो यहाँ पर मिल सकते हैं <clears throat> अब मैं आता हूँ एक शॉपिंग वाली बात हो गई आपकी फूड वो वाली बात हो गई और इसकी जियोग्राफिकली ये है ये भी मैंने कवर कर दी है अब यूनिवर्सिटी गैस अगर आप यूनिवर्सिटी के उसमें रहते हैं ख़ास तौर पर मैं पहले अकोमोडेशन की बात करता हूँ आप यूनिवर्सिटी के अकोमोडेशन में रहते हैं तो it's a lil bit expensive compare to private accommodation इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि आप अगर प्राइवेट रह सकते हैं तो it's good it's good for you क्योंकि मैं ख़ुद भी डूरिंग इन स्टडी जो है मैं प्राइवेट ही रहता रहा हूँ बहुत अच्छा ऑनर इवन अभी तक स्टिल उसी के उसी के साथ टू ईयर्स हो गए उसी के साथ ही रह रहा हूँ तो ये देख लें आप कि आप कहाँ पे जो है कंफर्टेबल फील करते हैं बाकी टेंशन दोनों जगहों पे कोई नहीं है रहने वाली क्योंकि वो सीन नहीं है जो हमारे अपने कंट्रीज़ में होता है पाकिस्तान है या इंडिया है यहाँ पे वो सीन नहीं है यहाँ पे सेफ्टी है अमन है पीस है हर बंदा अपने काम पे काम रखता है कोई किसी के पास किसी की बात करने के लिए इवन टाइम नहीं है यहाँ पे आप अपना सुकून से रहें जो आपके गोल्स हैं जो आपके काम हैं उस पर तोज्जो दें और इसके अलावा एक और चीज़ जो यूनिवर्सिटी से रेलिवेंट है यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी है यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट मोर अच्छी यूनिवर्सिटी है क्योंकि मैंने खुद यहाँ पे डिग्री की है तो मैं तो इसको बुरा नहीं कहूँगा थोड़ी एक्सपेंसिव है अगर मैं बात करूँ इसकी फ़ी के लिहाज से तो कंपेयर टू अदर तो ये थोड़ी जो है ये एक्सपेंसिव है और इसके अलावा जो है कोर्स तो आलमोस्ट सारे ही हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पोस्ट वॉक में सारे कोर्स ही हैं और इसके अलावा जो है अगर आप इसको देख लें if you talk about life students life in university of पोस्ट वॉक it's good it's not a difficult not such it's fine but I will I will recommend you this insides and outsides This is two type of knife. If you will recommend inside, like in university, it will be bit expensive compares to outside. Then baki university ki jo even library hai it's open 24 by 7 hour hour uh jahan pe classes ki baat hai teachers bhi bahut acche hain आपके साथ कोऑपरेट भी करते हैं इवन आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो टीचर्स जो है अलग से भी आपको टाइम देता है और वो आपको समझा देता है और यहाँ के जो लोग हैं ख़ास तौर पर ये बहुत पॉइंट ये चीज़ मेरे माइंड में आती है बिहेवियर ऑफ पीपल्स ये बहुत मैटर करता है तो गैस यहाँ पोस्ट मोट सिटी में जो ख़ास तौर पर गोरे ही हैं ज़्यादा वो बस ये अपने काम पे काम रखने वाले लोग हैं ना इनको छेड़ो ना ये आपको छेड़ते हैं ठीक हो गया सुकून से रहो मज़े से रहो कोई मसला नहीं है अब एक सबसे <laughs> बड़ी चीज़ जो आप भी आपके जहन में भी आ रही होगी कि सब कुछ बता रहा है हमें अपॉर्चुनिटीज़ का नहीं बता रहा तो गैस ये एक सिंपल फार्मूला है जहाँ पे पापुलेशन ज़्यादा होती है वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं जहाँ पे पापुलेशन कम होती है तो वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटीज़ भी जो हैं वो कम होती हैं तो मैं इसमें यही चीज़ आपको कहूँगा गैस कि यहाँ पे आपको जॉब मिल जाती है लेकिन बात फिर वही आती है कि थोड़ी मुश्किल है थोड़ी मुश्किल है क्योंकि इसके साथ साउथ एम्पटम है it's a big city there are more opportunities compare to Portsmouth तो स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादातर वहाँ चले जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी की जॉब वहाँ पे ज़्यादा है यहाँ पे भी है मेरे दोस्त भी कर रहे हैं यहाँ बीच साइड भी कर रहे हैं बट कम है तो इसके लिए आपको मुश्किल पेश आ सकती है और रेस्टोरेंट भी कम है डेफिनेटली बात है यहाँ चार four to five thousand international students they are doing study in university of Portsmouth तो उन्हें भी काम चाहिए होता है तो बेचारे कुछ कर रहे होते हैं डिलीवरी का काम भी कर रहे होते हैं कोई साइकिल पे कर रहा होता है कोई बाइक पे कर रहा होता है कोई गाड़ी पे कर रहा होता है अगर आप गाड़ी ले लेते हैं तो डिलीवरी का काम आपको यहाँ पे मिल जाता है अगर आप इंटरनेशनल लाइसेंस जो है वो लेके आते हैं डिलीवरी का काम आपको मिल जाएगा उसकी आप टेंशन ना लें और इसके अलावा जो है और अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा यहाँ पर नहीं है तो थोड़ी अपॉर्चुनिटीज़ में आपको जो है वो दिक्कत आ सकती है ठीक हो गया गैस और इसके अलावा जहाँ तक मैं अगर बात करूँ आपको रेंट की कि आप कितने एक पैसे आपके पास पौंड हों तो आप जो है इजीली जो है आप सेवल कर सकते हो जिसे हम कहते हैं आप गुजारा जो है आप अपना चला सकते हो तो उसमें सबसे पहले तो ये है गैस कि आप जो है यहाँ पे जो एवरेज है अकोमोडेशन की रेंट की तो वो गैस ये है 400 अगर आप अपना रूम जो है वो बुक करते हैं अकेले रहते हैं शेयरिंग में नहीं रहते तो 400 जो है इतना 400 450 आपको जो है रूम मिल जाएगा पर मंथ ठीक हो गया अगर आपका कोई दोस्त रह रहा है आप शेयरिंग में जाते हैं तो इसको जो है आप डिवाइड कर दें अगर 400 है इट टू 200 आपका ये हो गया और 100 जो है आप वही ग्रोसरी वाला वो ऐड कर दें और इसके अलावा शॉपिंग वॉपिंग आप कर लेते हैं तो आप पे आप कितनी करते हैं एवरेज आप हंड्रेड पाउंड भी लगा लें तो आपका वहाँ चला जाता है और इसके अलावा बाकी आप अगर यूनिवर्सिटी में आते जाते हैं तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी की बस है वो तो गैस फ्री है ठीक हो गया उसका वो नहीं है लाइक किसी किस्म का आपने वो नहीं देना रेंट नहीं देना किराया वो फ्री है तो इस्टीमेट जो मैं मेरी मेरा अपना जो एक्सपीरियंस है टू ईयर्स के सिटी में तो ये है तकरीबन six to seven hundred pound में जो है आप अपना मंथ जो है यहाँ पे आप निकाल सकते हैं तो ये थी एक basic information about Portsmouth city तो अगर अभी भी आपकी कोई कन्फ्यूज़न है या कन्फ्यूज है you can ask to me any question and I will give you answer और आप आएँ यहाँ पे अपनी लाइफ को एंजॉय करें और इसके अलावा जो है good luck guys take care bye